Thank you. құрметті қонақтар қош келдіңіздер мен алыс болашақтан сіздердің ұрпақтарыңыздың елшісі болып келемін мен сіздерге осы әлемді сақтап қалатын нәрсені көрсетемін адамзат өмір сүрген өркениетке қолдау көрсеткен әртүрлі энергиямен кездесетін боламыз